É bello o cereixo, pola primavera case non florecen as antigas neves. E el antes era, e eu tamén neno, un fermoso ramo de roxos e merlos. E bello cereixo, e van indo bellos os alegres días que baixo a súa copa boliu o meu xogo. E broslan os fillos a rosa das risas ao pé do cereixo. Que inda pon la verde de loiras a canso. Tamén hai agora fervenza de xogos. Non somos os mesmos. Eu nin o cereixo. Na beira do horto xa temos plantado e aínda non enfeitan nin flores nin merlos un novo cereixo.